Voilà, j'ai mis la webcam, je travaille dehors sur euh, des toiles. comme ça, vous pourrez me voir travailler et je surveillerai s'il y a quelqu'un. Voilà. Donc là, en ce moment, ils me voit en train de peindre. Ah, ils sont là, voilà. Então, todos os banqueiros são artistas. E porquê que a gente não considera o banco um museu? Porque eles ainda não conseguiram isso. <laughs> Podem conseguir, não sei. Um dia podem conseguir. Exato, daqui a pouco, daqui a pouco todos os vamos ao museu. <laughs> Tem que ser da falência. Allora, ah, avrei molto la chapelle. Cioè é un micro. Allô Allô Bonjour Bonjour Ah, bonjour Ah, <laughs> Bonjour, je suis, je suis en ce moment avec des euh, visiteurs à mon atelier et je leur montre Second Life. Voilà, alors. Agora estu com os meus visitantes tu e mostrar-lhes minha segunda vida. je ne sais pas si j'ai bien lu, mais... Voilà, j'essaye de faire monter l'avatar de la biennale en avion, mais il n'a pas l'air de pouvoir cliquer. Oula, j'essaie de l'emporter sur l'avion, ce qui n'est pas du tout... Là, il est tombé. Voilà, finalement, je l'ai mis dans un avion de ma fabrication. Voilà. On lui fait visiter le carnaval de Nice. Nice Carnival.